Jo sóc la Teresa Mira, arquitecta municipal de Santa Perpètua i la que porta tots aquests temes relacionats amb la línia de ferrocarril i els entorns de la línia. Jo soy Diego Maya López, soy un afectado de la plataforma R3. I els dos problemes que tenim és que tant la R3 causa molts, molts, moltes barreres Eh, d'impermeabilitzat entre una banda i l'altra dels barris de la Llagosta i de Santa Perpètua. I la línia R8 el que ha fet és un tall territorial que hem, hagut, que hem pogut amortiguar perquè està en una zona de predomini d'espai públic, és la que té espai, és la que té possibilitats de creixement. Ja portem molts anys reivindicant dues coses importantíssimes. Una d'elles és que hi hagi l'estació finalment eh, davant de la Granja Sol de Vila, en el moment en què l'any 2011 es posa en marxa la, la R8, veiem que no para, hi havia les andanes, eh, no es va acabar el tema de les andanes, es van quedar com aturades en el moment en què van fer el projecte de, de tercer carril, i l'altre, el problema que té és que és impossible desdoblar-la, no té capacitat, ja en una sola via ja causa problemes en els, en els habitatges colindants. Hay vecinos que se le están abriendo las, las viviendas, hay eh, deslizamiento de tierra y este es todo lo que tenemos. Lo que no es lógico es que un pueblo tenga dos estaciones y dos estaciones que una no puede utilizar la gente con movilidad reducida y otra los estudiantes tampoco pueden, no pueden utilizar porque se han hecho los andenes pero no, no han hecho parada. Mi hija estudió en la universidad, tenía que ir de mi casa a La Llagosta, de La Llagosta a Moncada, de Moncada a Sardañola y de Sardañola otro autobús a la Autónoma, una hora y media y por la tarde otra hora y media. Este tren tarda tres, tres, minutos y medio a la universidad. Si para aquí, entonces somos un pueblo castigado por la vía, pero no, no, no nos ofrece ningún servicio. Els mateixos veïns que des del primer moment van lluitar, primer per un problema directe personal d'ells, ells van aixecar diguéssim, el to de la seva reivindicació i van intentar entendre, amb, eh, amb lògica molt interessant, el comportament de les línies de ferrocarril i van fer propostes que nosaltres vam recolzar, secundar, estudiar, dibuixar i a més a més ens les vam fer nostres tant a nivell tècnic com a nivell polític. Que si fem el bypass, és a dir, sortint de l'estació de Masrampinyo de Montcada, poden arribar d'entrar una altra vegada al terme municipal de Santa Perpètua amb uns revolts bastant suaus i poden venir a empalmar en aquesta zona que està aquí darrere. I això permetria <clears throat> que les dues línies, tant la R3 com la R8, amb una sola estació funcionessin amb, la, amb molta eficàcia, perquè aquí, tal com es veu, hi ha espai per poder fer el desplegament que faci falta per a una bona estació intermodal.